No niin, hyvää päivää kaikille. Tää nyt meillä on aika aloittaa uusi tietojärjestelmä debatti. Tämä on sopivasti just se kuntavaalien ennakkoäänestysten alla. Ja mä nyt itteni, mun nimeni on Ossi Mäntylahti, mä oon itse kanssa kuntavaaleissa ehdolla ja tota, kun ei parempaakaan juontajaa ole, niin minä juonnan tota tätä, tämän paneelin. Meillä on tässä äh, useiden puolueiden yhteinen paneeli. Äh, Täällä on sosiaalidemokraattista Reijo Vuorento, saa nostaa kättä. Sitten on tota, kokoomuksesta Tuomas Nurmela, Jarmo Keto tota, perussuomalaisista ja Ville Hautakangas eh, piraattipuolesta ja Otso Kivekäsni niin vihreistä. Mä itse olen kampanjoinut sellaisella otsikolla, että huono työtekniikka on työpaikka kiusaamista. Ja mä oon itse kirjoittanut ja tutustunut tähän HUSin tietojärjestelmään. Mullakaan ei ole kokemusta tästä niin miljardiluokan hankkeesta, mikä tämä tulee olemaan niin kuin 10-20 vuoden ajalta, mutta tuskinpa kovin monella muullakaan. Aloitetaan sillä tavalla, että otetaan panelista, että sellainen tiukka kahden minuutin esittäytymiskierros tota, ää, alkaen Jarmosta ja sitten Villestä ja sitten siitä kiertää tänne päin. Niin kertokaa kaksi minuuttia ensin itsestänne ja teidän omasta ohjelmastanne. Olkaa hyvä. Kiitoksia Ossi ja ihan ensimmäisen kiitoksia sulle, että olet ollut niin toimeenpanevana voimana tässä paneelissa, että saatiin tämmöinen kasaan. Oli perussuomalaisilta tosiaan kaksi vaihtoehtoa osallistujiksi tähän paneeliin, joko minä, joka olen IT-yrittäjä, 25-vuotias sellainen, tai sitten Pekka Sysimeri, joka on anestesialääketieteen erikoislääkäri ja tietää potilastietojärjestelmistä noin käyttäjäpuolelta käytiin yhdessä keskustelua ja mietittiin, että kumpi pystyy antamaan enemmän tälle paneelille ja meidän puolueessa sitten todettiin, että me halutaan lähestyä tätä asiaa nimenomaan sieltä järjestelmäpuolelta ja sillä asiantuntemuksella. Mä olen tosiaan 25-vuotias siitä yrittäjä asun Pihlajamäessä ja tälle alalle päädyin tietokonepelien kautta niin kuin moni ikäiseni, osittain olen edelleenkin sillä tiellä. Esimerkiksi äskettäin tuli valituksi Suomen elektronisen urheiluliiton puheenjohtajaksi, eli hyvin paljon häärää siellä edelleen. Koulutukseltani olen tradenomi, en tosin niin IT-tradenomi, vaan ihan tavallinen tradenomi. Ja yleensä lähestyykin tietojärjestelmiä aina sen toiminnanohjauksen kautta ja niiden talousprosessien kautta, enkä niinkään välttämättä sen teknisen puolen kautta. Eli kuinka se palvelee kokonaisuutta, miten se istutetaan sisään omiin prosesseihin ja miten se toimii siinä. Ja näistä asioista haluaisin täällä tänään puhua. Kiitos. Kiitoksia Jarmo. Se oli, se oli, tiukka, se oli tiukka yhden minuutin puheenvuoro. Sitten Ville, ole hyvä. Joo, eli Ville Hautakangas Piraattipuolueesta. Olen tuota tietotekniikkasuunnittelija, ollut alalla töissä tässä kymmenisen vuotta. Jonkin verran kokemusta näistä valtiollisista tietojärjestelmähankinnoista ja näkemystä siitä, että miten, miten tällaiset voi epäonnistua. Siis ihan suoranaista kokemustakin. Mä onnistuin tuossa pari viikkoa, kolme viikkoa sitten jotenkin ilmeisesti sohaseen muurahaispesä, kun täältä HUSin hallintoylilääkäriltä tuli tämä oikaisupyyntö mun blogiini. Eli mm, sitten pari päivää myöhemmin saatiin kuulla, että tämä hanke on laitettu takaisin pöydälle ja valmistelua ilmeisesti aloitellaan alusta. Eli nyt en tiedä, miten ajankohtaista tietoa meillä kellään on tästä Apotti-hankkeen nykytilasta. Okei, okay, Otso, ole hyvä. Mä olen Otso Kivekäs. Tosiaan niin kuin muutkin täällä ehdolla vaaleissa, vihreiden riveissä itse lapussa lukee. Mä olen koulutuksen puolesta tietojen käsittelytieteistä yliopistolta jo valmistunut ja töissä ohjelmistoarkkitehtina en tee sairaala suoraan, mutta vähän samantyyppisiä järjestelmiä ja vähän erityyppisiäkin järjestelmiä ollut mukana tekemässä, määrittelemässä ja suunnittelemassa. Mitä tämän HUSin apottihankkeen taustalla, niin joskus kesäkuussa kirjoitin Sitran silloista Sirius-hankkeesta ja siitä, miten siinä oli päädytty valitsemaan suosittelemaan EPIC-järjestelmää potilastietojärjestelmäksi kaikkialle Suomeen. Ensin Accenture teki selvityksen, että voidaanko hankkia yhtenäinen järjestelmä ja totesi, että voidaan ja EPIC olisi hyvä. Ja sen jälkeen Accenture vähän myöhemmin kertoi, että me muuten tarjottaisiin tätä EPICia nyt HUSille. Tämä oli tämä tausta. Sitten tässä heinäkuussa heräsi jo Hesarikin ja nyt tässä sitten syksyllä, oliko se syyskuun alussa, yhtäkkiä rupesi kaikkia muitakin kiinnostaa tämä hanke. Ja se on myös hirveän hyvä. Koska jos vaan mua kiinnostaisi se, mitä tehdään potilastietojärjestelmille, niin se ei johtaisi yhtään mihinkään. Mutta jos se kiinnostaa, nää, täälläkin näinkin montaa ihmistä kiinnostaa asia ja kaikkien merkittävien puolueiden edustajia lähes kiinnostaa asia, niin kyllähän se kertoo, että tässä jotain tapahtuu. Ja apottihankkeeseen varmaan mennään vähän myöhemmin. Jes, ei ole hyvä. Onko tämä? kiitos. Joo, mä oon Reijo Vuorento ja mä oon Takulle, niin kun, jos puhutaan tietotekniikasta, mä oon varmasti kaikkein novisin tästä porukasta. Eilen kun tuli tämmöinen puhelinsoitto, että kuka lähtee tänne tuota tästä asiasta keskustelemaan, niin mä reityin sitten sanoa, että okei. Ja tämä perustuu nyt siihen, että mä oon aika pitkään sanonut tehtävissä tuolla uusissa. Tosin katsoin vähän sitä, että miten niin tämä yleinen erikoissairaanhoito on, on edennyt sen jälkeen, kun HUS perustettiin ja se on mennyt eteenpäin aika huimin askelin muistan pari vuotta sitten Norjan TV teki elokuvan, tai tuota tämmöisen ohjelman Meilainen mäestä ja siitä toiminnasta, mitä siellä tehtä, tehdään. Ja lopputulema oli, että miten niin kuin tällaisilla kustannuksilla voidaan saada aikaan kuitenkin näin laadukasta ja hyvää hoitoa. Että tämmöinen keskittäminen osaamiskeskus pohjalta PXS on ortopedia, sydäntaudit, syöpätaudit on Meilainen ja niin edespäin, niin se on tuonut kyllä selvästi tähän tehoon. No sitten samalla on jo saanut vuosien mittaan kyllä katsella näitä tietojärjestelmiä myöskin, ja se on kyllä ihan totta, että nämä tietojärjestelmät ovat ollut hyvin hajanaisia, ja myöskin HUSissa on, on ollut tämän suhteen vaikeuksia, jos saatu aikaiseksi sellaista yhteistä, mutta nyt tässä tapahtuu paljon. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö etenee, meillä on terveydenhuoltolaki, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi yhdistyy ja näin edespäin. Joka tapauksessa tarvitaan tämmöinen tämmöinen tuota, potilastietojärjestelmä, joka sitten yhdistää tämän toimivan hoidon ja hoitoketjun. Kiitos. Ja Tuomas, ole hyvä. Oikein hyvää tiistaita minunkin puolesta. Mä oon Tuomas Kukalla ja olen ehdokkaana Helsingissä kokoomuksen listalta. Ja mun tausta on sellainen, että olen ollut Helsingissä kahdeksan vuoden ajan näiden hyvinvointipalveluiden johtotehtävissä opetuslautakunnassa puheenjohtajana ja nyt neljä vuotta sitten sosiaalilautakunnassa. Työkseni olen lääketeollisuus ryssä viestintäjohtajana ja tota, mun opintotaustalta löytyy kyllä tietojenkäsittelyn tieteitä sekä sitten ohjelmistotuotantoa, eli tulokulma ehkä tähän kokonaisuuteen, jota tänään käsitellään, on, on päättäjän näkökulma sekä sitten niin opintojen kautta, kautta tullutta kokemusta ja myöskin sitten töiden kautta tullutta ehkä jopa jonkinlaista näkemystä. Mä olen neljä vuotta kohta istunut sosiaalilautakunnassa ja joka kerta, kun on käsitelty tietojärjestelmiä ja niihin tehtäviä muutoksia, jotka on esimerkiksi aiheuttaneet lainsäädännöstä, niin olen tuntenut tuskaa. Ja omalta osaltani se tuska on johtunut siitä, että käytännössä emme ole pystyneet vaikuttamaan siihen, että minkälaisia muutoksia tehdään, jotka tietyllä tavalla ne tulee lainsäädännöstä, ja toiseksi ei olla pystytty vaikuttamaan siihen, kuka niitä muutoksia tekee, eli käytännössä siihen taloudelliseen puoleen. Ja nyt on ollut se tilanne, että siihen on voitu vaikuttaa. Yhdessä vihreiden Sanna Vesikansan kanssa sorvattiin sosiaalilautakunnassa palautusesitys ja vaadittiin lisäselvityksiä, jotta voidaan tehdä oikein perustein päätös, joka sitten loppujen lopuksi jossain vaiheessa tehdään. Eli riittävästi tietoa ei päätöksen tueksi ollut. Ja tämä on lyhykäisyydessään puheenjohtaja esittelyni ja alustukseni tämän illan aiheeseen.